საბოლოოდ ერთ ქვაბში ხარშავთ. ჩამყარო ცოტა პინპილი და ამაოება. პინპილი? ამაოება. ხორცი კარგად რომ მოითუშოს, ნელცეცხზე დავდგამთ. ცოტა მწვანილის ჩამატების დადგა დროება. შორიდან ვამატებთ. გარდა ფილიპს მოხარ შულა თუხთუხებს ქვაფში თითქმის მზად არის ნახარშიც კი გადაიწურა და ამ ყველაფერს თქვენ ვერ გაჭმევთ მე მიმაქვს სახში რადგან თეატრში ხელფასები არ დარი სხულა ბრავო მუსიკა არ გაჩერდება ეხა ეს რა არ გაჩერდება ეს მუსიკა ჩართეთ რა მუსიკა ჩართეთ რა იყოს